මේ ඔන්න දැන් මේ වගේ වෙලාවක හරිද ඔයා හිතන්ඩ හරි වෙරළු ගෙඩියක් අරගෙන මොනවාද ලුණු චුට්ටක් දාලා ඒ වගේ පොඩි මේ පොඩ්ඩක් මිරිස්කොට්ටියක් එහෙම ගාලා කන්න තිනනම් කොයි වගේ තියේද මේ වෙලාව මට හිතන අනිකට සුදුසු නැහැ කියලා දේ පාන්දර ඇයි ඔයාට කෑමට වෙලාවක් තියෙනවද <laughs> මාරය 12ට කරන්න එකටන් කණ්ඩ හොයන ඔයා මේ දැන් වෙලාවල් හොයනවද හරි අපිට හැන්දවරුකෝගේ නැත්තං පැහුණු පැහිච්ච ඔය වෙරලු ගෙඩියක් ඒවන ගෙඩියන වෙරලුටියක් කරන්ගේම කහල්ලුණු දාලා තම්බල අච්චාරු දාලා පාරයිනම තියෙන වෙරලු අච්චාරුයම තියෙන්නේ ඉන්න බැරිගන්න එපා එහෙම නැත්තං ඒක පැත්තක තියනකු ඉදිච්ච වෙරළු ඇවිල්ලා මේ අංජුව අජ තම්බන්නතු අච්චාරු දැම්මම ඒකත් පොඩි රහත් තියෙන්නේ නේද ඇති වගේ කියලා. වෙරළු ගැන ඔහොම කිව්වන. ඔ කියනකොට ඔහොම නම් හරිද? ඔයා නිල් වෙරළු ගැන හුවනම් එහෙම ආයේ මොකුත් නෑ ඔයා මෙතන ඉන්නෙත් නෑ. නිල් වෙරළු? Yes. නිල් වෙරළු ගැන තමයි මේ මම මේ කියන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. හරිද? දැන් ඔය සාමාන්‍යයෙන් වෙරළු ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම දැකලා තියෙනවා කාලා තියෙනවා. ඔයා නිල් වෙරළු කාලා තියෙනවද? නිල් වෙරළු මං කාලා නෑ. ඇත්තටම නෑ. නිල් වෙරළු දැකලා තියෙනවද? අ දැකලා තියෙනවා ෆොටෝස් වල. එච්චරයි. සැබෑවට දැකලා නෑ? නෑ. පාරක් අයින්වත් තියලා දැකලා නැහැ. දැන් ආරංචියක් ආවා කසුකුසු අපේ කෑම සංගම්වලදී ඉන්නානේ ඩාලින් අපි. එතකොට ආරංචියක් ආවා තැන් තැන් වල ලංකාවේ ගොඩක් මේ යන එනකොට පාරව දකින්නවනේ අපි. පුංචි මේ ඉත තියාගෙන විකුණන අන්න එහෙම තියනවා කියලා මේක අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා තියනවා කියලා. ඇත්තට මේ ගැන මේ ආසය දැනගන්න. නිල් වෙරළු ගහක් නම් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ඉතින් හොයාගන්න අඩුයි අඩුයි හරි ගැන සාමාන්‍ය අනිත්වරලු ගස් වලට සාපේක්ෂව නම් නිල්වරලු ගහක් හොයාගන්න ටිකක් අඩුයි සමහර විතර වෙරළු ගස් දෙකල් තියවද ගන්න කිස්සෙල්ලා වෙරළු ගස් එකල නැත්තේ මොකද ආයේ වෙරළු මල් දෙකල් දිනවද ඔව් වෙරළු ඉතිං මේ නිල්වරලු කිවම ඇතර කට හිතරම මේ බොරුවක් කියලම දැකල තින ෆොටෝසය පල බං කාලක කලින් ගුණත් දැක්කම හැමෝම කමෙන්ට් කරන හාහාදිරියක් එක දාලා ඔය කොහෙද පාට කලාද කොච්චර පේෙන් ගියාද හොම හොම අහලත් නෑ දැකලත් නෑ ගොඩක් කට්ටිය මේ නිර්වරලු ගැන නෑ ඇත්තරු නිල්ලරලු කියලගත් තියෙනවා හරි මේ ගහ හැතින්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වැඩිපුර හැතින්නේ මේ ඔය නුවර පැත්තට වෙන්න හරි සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදාය නැතින් ජනවාරි පෙබරවාරි වගේ කාලවල තමයි මේ නිල්වරලුවල හලදාවෙන්නේ හල්දාවෙන් නැගිටින් මේ ඇවිල්ලා මේ මේ අගෝස්තු දැන්ගිටින් කෝකට වෙලාවට වෙලාවට පැහිවත් ලැබෙනවා දැන් වෙලාවට ලයිට් කැපුවට වෙලාවට ලයිට් නම් කැපෙනවා ඉතින් හරිද ඉතින් මේ ඔය නිල්වරලු කියන්නේ අංජුව ඉන්දියාව නේපාලේ තායිලන්තය ඔය එතකොට බංග්ලාදේශේ හරි ඒ වගේ රටවල ගොඩක් තියෙනවා. අහහ. සාමාන්‍ය අපේ නිකන් අනිත් වෙරළු වගේ තියෙනවා ඒ රටවල. ඔය ලංකාවට අඩුයි. හරි. මේ ඔය අපේ වෙරළු ගහට වැඩිය නිල් වෙරළු ගහ ටිකක් ලොකුයි හැඩි දැඩි. ගෙඩියත් පොඩ්ඩක් වෙනස්. දැන් සාමාන්‍ය වෙරළු ගෙඩිය ගත්තාම නේ රගර් බෝලයක් වගේ අර එහෙම හැඩයක්නේ තියෙන්නේ. ඉලිප්සි හැඩයක් වගේ එකනේ තියෙන්නේ. හරිද? හැබැයි නිල් වෙරළු ගෙඩිය එහෙම නෙමෙයි. රවුම් ලස්සනයි. පේර ගෙඩියක් වගේනේ. ඇඹුල් පේර තියෙන චූටි. අජෑම් පේර. ඕ ජෑම්පේරෝගේ තමයි. හරි ඒ වගේ රවුම් චූටි. හරිද? දැන් ජෑම්පේර කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැන් මම බෙරළු ගැනද කියනවා ජෑම් ජෑම් පේර ගැනද කියනවා. ඇහුවේ බෙරළු ගැනනේ දැන් බෙරළු ගැන කියන්න. හරිද? ජෑම් පේර ගැන හෙට කතා කරන්න. <laughs> හරිද? ඉතින් දැන් මේක රවුම් ගෙඩිය. හරිද? හැබැයි මේ නිල් බෙරළු ගෙඩියේ ඇටේ තියෙනවනේ. ඔව්. ඒක අරක යටේ වගේම තමා බෙරල් වැටේම තමයි ගැටිති ගැටිති ගැටිති ගැටිති තියෙනවා මෙම ඇල්ලුහාම මේ ගැටි ගැටි ගැටි ගැටි මහු වෙනවා හරිද ඒ කැන එක අර වර්ග දෙකේම මේ එක වගේ හරිද හැබැ ඔයා දන්න ඕක සාමානය ඕක නිල්ලු පිටින් දෙකපු කටිය ඔය කතාව දන්නවා දැ නිල්ලු කාල්තින කටිය ඔය කතාව දන්නවා පාර හර දෙකල කාල්තිරන දන්න ඔය කතාව දන්න නැතිකාරණයක් කියන්නද හරි නිල්වරලු ගැන දන්නති කාරණයක් තමයි නිල්වරලු කියන පළතුරක් විදිර හඳුන්න්න පුළුවන් වුණාට වැඩියෙන්ම භාවිතා කරන්න එක වෙනත් කාරණයකට කදේ වෙනත් කාරණය නිල්වරලුටික නමත්තවයි රුද්‍රාක්ෂ කියලා කියන්න රුද්‍රාක්ෂ කියලා හතිනවද රුද්‍රාක්ෂ නිකං සාහිත්‍ය හරි හල්තියනක හැ රුද්‍රාක්ෂ කියලා ශිවදවන්ට අන්න හරි හරිද ඒ හා සම්බන්ධ රුද්‍රාක්ෂ කියන මේ නම තමයි නිර්ලල්ලුවට හඳුන්නට පවිච්චික නම කියලතමයි කියන්න හරි පොද ශිවදවියන්ගේ නමවාකිව හරි එකට බැඳිලා තියෙන් නිල් පාට නිසා නිල් පාට නිසාවෙන්ඩත් ඇතින වෙන්න තියව් හරිද දෙං කියන්නේ මේක මේ නිල්වෙරළු ශිව දෙවියන්ගේ කඳුලින් හටගත්තු බීජයක් කියලා. ජනප්‍රවාදීන පැරණි කතා ඉතින්. හරිද? ඒ නිසා තමයි මේක රුද්‍රාක්ෂ කියලා හඳුන්වනවා කියලා කියන්නේ. හරි හරි. දැන් ඔය ගොඩ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ නිල්වෙරළු වල තියෙන වටිනාකම ඖෂධීය වටිනාකම. හරිද? මේකෙන් කියන වංජුව මේ ඔය ගොඩක් නිල්වෙරළු ඇට ගොඩක් අය දානවා දාලා මේ පළඳිනවා. මාල හදලා ශිවදවියන්ගේ තියෙන මාලයක් දැකලාද ඒකත් ඒ මේ නිර්ලෙල්ලු වැට වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ අනේ හරි හරි හරි අර්ථින ගැටි ගැටි ගැටි ගැටි ගැටි ගැටි මාලයක් දැකලාද ආ නිර්ලෙල්ලු වැට වලින් තමයි මේ මාලය හදලා තියෙන්නේ අනිත් එක තමයි පරණ ඉන්දියාවේ තියෙන වේද පොත්වල හැටියට කියනවලු හරිද බේතේත් ගැන කතා කරද්දි ඔය නිල්වෙරළු වැටයක් බෙල්ලේ පැළඳපුවාම අපේ ඇඟට එන අහිතකර කිරණ වර්ග එකට උරා ගන්නවා කියලා. අහා. හරිද? පැතින නිරෙන අහිතකර පාර ජම්බුල කරන කිය අරවා කියයි මේවා කියයෝ තියෙන අපි ඔය වැනි ගල නම් මනන් දාන්නේ කාරයන්ගේ ඇස්වා කියයි කටවා කියයි ඔවත් කිරණ තමයි ඒවත් මේ නිල්වරලටට උරාගන්නවා කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? ඉතින් ඒ නිසා මේක මිනිස්යන්ට ශිව දෙවියෝ දුන්නු වටිනාම වස්තුවක් කියලා තමයි මේ මේ ජනප්‍රවාදවල සඳහන් වෙන්නේ. හරි. වෙබ් විද්‍යාත්මකවත් ඇත්තටම හොයාගෙන තිනවා මේ ඒක මේ මේ අනවශ්‍ය විකිරණ උරා ගන්නවා කියන කාරණේ ඇත්තක් කියලා. අහහා. ඒක විද්‍යාත්මකව දැන් පිළි අරගෙනක් තියෙනවා. එක නිල්වලට ලෙඩසුව කරන්න පුළුවන් මහා බලයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඔය ඇට අරගෙන හරිද? නිල්වලු ඇර ඊට පස්සේ ඒක කුඩු කරලා ඒ කුඩු අරගෙන ඒකෙනු බෙහෙත් හදනවා කියලාත් කියනවා. ඒ ඇට වතුර භාජනයකට දාලා තියලා ඊට පස්සේ උදේට බිව්වහමත් ඒකත් ඖෂධීය වටිනාකමක් තියෙනවා කියලා කියනවා. ලස්සන වෙනවද දන්නේ? ඔය ලප කැලල් තුවාල පළු දාපුවා හැම මට හොඳයි කියලා කියනවා. ඔය ජීවිතේ හොඳ වෙන්නේ නැති මේ මේ වර තියනනේ මේ රෑෂ් එකක් ඔන්න අරන් පාවිච්චි කළ බලන්න හරියයි තමයි. ඔව් <laughs> තියනවා පොඩි. ඔව් ඉතින් හැබැයි නිල්වරලු හිතුපන අපිට නිකම් මේ ආවට ගියාට ඒ වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්නත් බෑ. ඒකටත් ඔය තියෙන ඔළුවක් පිළිවෙත් කරන්න ඔය ජ්‍යොතිෂය සම්බන්ධ කටයුතු කරන ජ්‍යොතිෂය වෙදින් දන්න ඔළුවේ මොනවදවත් පිළිවෙත් කියලා. ඒ නිසා දැන් දැන් කිව්වා කියලා <laughs> නිල්වරලු හොයන් ගිහිල්ලා ඇට තලලා බීලා කාලා ගාලා ලස්සන වෙනවා කියලා එක නෙయ్యාඩකමක් මෙතන නටන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. හරිද? කොත් පහ කරන්න යනකොට චුට්ටක් බලන්න ගිහිල්ලා නේද මේක හරි අමුතු එකක් වෙනස් එකක් try කරලා බලන්න they have blueberries we have nilvaralo මොකද අන්තිමට කිව්වේ නෑ නෑ රහ රහ එකයිලු දැන් සතුටින්